セット押し付けたらそれで終わる世界誰にだって同じような幸せを求めるさ答えなんて誰が決めた与えられた未来いがみ合って先にあった悲しみを包み込んだら れがすべて光さしたここに願った僕たちの摩天楼溢れ出したそこに放った感情は虚しくて分かち合って共に願って僕の望む世界救い合って先にあっ た君の笑う横顔だけ見てたかったよそんなことを思い描いたんだ僕の声で変わるかわからない けど願い一人一人の生きる理由なんてないさ君が今そこで歩 に育った生きる術の真理君が笑って誰かが泣いてそれを繰り返すさが分かち合って共に願って皆の望む世界救い合って先にあった争いはいつになっても 生まない